Thank you. يا من الصاحب لا تقول خويا لا تعنقوا بالنية تحكي السر كي صاحبي انا ولا لي عدويا عمد على موتي واحفظ لي قبري الغراب عمد على موتي واحفظ لي قبره ضحكوا لي لاصحاب غواتني الدنيا شراوني وبعوني وانا بلا خبر Mariam, Tirão Nil. يصبر قلبي باش ينضع الريق في الندمة بعد فيسوس بيك اللي قاري الحرام خاين المحبة في الوجه ينفهمه إله كالف سر وما تأمنوش كذا حبه الوجه المهمه الى يحكى لك سر وما تامنوش كدام شفناك بدا في هذا الوقت يا الصور الآليلية تنهدم هدموك حجارك وتحيد غير ترابه لا تامن في الصحب لا تقول خويا بحبي ونور تمالي زد الحسنين نار de Bieber. بلادي يديك الدسلام صافي للكعبة يا صين Encore نمشي في أرض مكة المحبوبة نوصل الشباك نوفي مرادي